Então, fala galera Craft Set! Estamos aqui para o especial de 3 anos de canal, sim, 3 anos de canal, já faz 3 anos que eu estou no YouTube. Na verdade não, não faz 3 anos que eu estou no YouTube, faz bem mais. Vocês vão saber a partir desse vídeo. Eu vou fazer um Draw My Life, só que vai ser tipo ah, do canal. Não especificamente este canal, vai ser mais ou menos a minha vida desde quando comecei a, no YouTube, né? Porque, tipo, é, esse, não sei se vocês sabem, mas este não é o meu primeiro canal. Não, esse não é o meu primeiro canal. Só que os outros eram horríveis. Então, certeza que não é muita coisa também, mas, mas né, foi o melhor que eu criei. uh, <laughs> ok, então vamos para o Draw My Life. Uh, interrogação, né? Porque, tipo, né, meio que não é um, é um Draw My Life, só que não é um Draw My Life ao mesmo tempo, só que. Pá! Então, partiu! Então, no dia 26 de julho, eu sei que eu escrevi 23, foi um leve erro, é que eu tenho perdendo memória recente, mas é, no dia 26 de julho de 2013, eu criei o meu primeiro canal no YouTube. Ele tinha esse logo aí, que era um LC e um G, porque era o nome do canal era Lucas Cancelier, que é meu nome, e o G é de gamer, porque eu ia era um canal que eu ia ser focado em games, né? Como eu quero que seja o Craft City. E, tipo, era, era horrível. Eu, eu não sabia fazer vídeo. Eu não, não sabia. Era a primeira vez que eu tava pegando uma câmera na, na, na minha vida para gravar um vídeo para postar na internet. Então eu, eu, é, tinha todo aquele negócio que eu era tímido e bah, eu não estava acostumado com a câmera. E era horrível esse canal, sério. Não, não, não vão atrás desse canal, por favor. É, é horrível. E essa máscara aí é um, de um Power Ranger azul. Eu gostava do, um dos Power, Ranger, dos Power Ranger, meu preferido era o azul. Eu tinha uma máscara e eu usava ela em vídeo. Por quê? Porque a minha maior inspiração na época era o Alan Volpe. Não sei se vocês conhecem. Eu, ele, parou com, ele parou com o canal dele no YouTube, infelizmente, mas eu gostava muito. Gosto ainda, né? De vez em quando eu volto lá nos vídeos dele para ver alguns vídeos. E era a minha maior inspiração, era o Alan Volpe. E ele usava uma máscara. E eu querendo, assim, né? Eh, me inspirar, eu também comecei a usar uma máscara no, nos meus vídeos. E a máscara estava toda arrebentada, eu <laughs> tinha que segurar com a mão. Esse aí que eu estou desenhando agora era o meu mascote, que era um fantoche que eu fiz na escola, todo feio, todo. sei lá, não sei o que era isso, era um fantasma. E era para substituir o momento nerd do Alan Hope. No dia 29 de setembro, criei um outro canal. Por quê? Porque eu perdi a senha, eu perdi a conta do meu canal antigo, que era o Lucas Cancelier. Então eu criei um outro canal com exatamente a mesma, o mesmo logo, o LC e o G, e o mesmo nome, Lucas Cancelier também. Então era exatamente o mesmo canal, só que atualizado no caso, né? E aí eu comprei uma máscara nova, uma máscara bem, é bem legal. na verdade eu gosto até hoje daquela máscara. E é uma máscara de, de laranjada metálica com de um esqueleto é mó top. Eu gostei. E comprei também um mascote novo, que era um sapo muito bugado, sério, era um, era um sapo horrível também. Tinha, <laughs> ele, tinha, ele era loiro, era um sapo loiro. Ai, era horrível. E essa época o, o YouTube só, só dava vídeo em janela, isso que eu achei engraçado, que eu voltei pra, pra ver como é que era, era horrível, continua sendo horrível, e o YouTube só dava é, vídeo em janela, eu achei engraçado isso. Eu comecei quando o YouTube dava vídeo em janela e uma máxima qualidade que tinha dos vídeos era 480p. E sim, esse aí é o, é o mascote. Mas adivinha o que aconteceu com esse canal? Exatamente! Eu perdi a conta novamente. Eu sabia o e-mail, sabia tudo certinho do e-mail, mas eu, sempre, eu colocava a senha que eu me lembrava que era e dava incorreta. E lembrando que nessa época eu era meio assim, eu tinha acabado de chegar na internet e eu não sabia como eh, repor a senha, como recuperar a senha. Exatamente, eu, eu não sabia como recuperar a senha, tá? É, eu não sabia. E aí, é, é, fiquei um pouco triste, né? Porque daí, pô, não vou fazer mais vídeo. Fazer o quê? E aí eu, eu deixei pra lá. Eu eu esqueci de fazer canal, eu não, não, queria mais fazer canal porque já era a segunda tentativa que eu fazia e deu errado. E então o Lucas Cancelier saiu do YouTube. Foi o fim do Lucas no YouTube. E é, lembrando que nessa época eu tinha 11 anos. Eu tinha apenas 11 anos. Então, dois anos se passaram e chegou 2015, o ano em que eu criei, o ano em que eu criei o Craft City. E agora vamos à história do canal. Bom, é o seguinte. É bem engraçada, na verdade, a história. É, 2015, eu estava estudando na sétima série, sexta série, não me lembro mais, e meio que eu tinha uns vários amigos, né? Eu era tipo, eu era amigo da classe inteira, tinha 32 pessoas na minha sala, eu era amigo de todo mundo. E eles tinham acabado de começar a jogar Minecraft. Eu sei, Minecraft já existia há muito tempo. E eu jogava Minecraft fazia muito tempo, muito tempo. Eu joguei Minecraft a primeira versão que eu joguei no Minecraft foi a 1.5.2. Faz agora está na 1.10, 1.9. Então, para vocês verem, faz muito tempo que eu joguei, que eu jogo Minecraft. E eles tinham acabado de começar. Então eu tipo meio que era um level acima, era um level mais experiente no Minecraft do que eles. Eles sempre vinham pedir conselho, né? Oh, como é que se faz isso? Como é que eu faço para achar diamante mais rápido? Como é que eu mato os creepers sem eles explodir? como é que eu consigo derrotar esses esqueletos que tem a embote? E era assim, eles sempre vinham me pedir ajuda, eu ia ajudar eles, e eles começaram a viciar. Sério, eles começaram a viciar. Eles, eles baixaram o APK do Minecraft no celular para ficar jogando dentro da sala. eu, eu não jogava Minecraft dentro da sala, tá? Só pra, só pra avisar. Eu realmente não jogava Minecraft dentro da sala. Sabe o nerd da sala? Então era eu. Uh, e aí eles jogavam dentro da sala. E aí era aquela época de HG, né? De HG, que eu jogava bastante, eu gostava bastante de HG, e Skywars também, que eu, eu jogava muito, né? E, e, eles já começaram na versão, eu acho que estava na versão 1.6, eu não me lembro. Eu escrevi 1.6 porque eu realmente acho que estava na versão 1.6, mas eu não me lembro mesmo. E foi assim, eles vieram pedir minha ajuda, Minecraft, eles começaram a viciar no Minecraft. E se liga, se liga nisso que o bagulho gira louco, porque a partir disso que vai começar o canal. Então chegaram seis amigos meus e disseram: Oh, seria da hora se a gente criasse um canal para fazer uma série machinima de Minecraft. Uma série machinima, aquela onde você vai atuando e pá. E sim, eu queria muito fazer. Eu, eu sempre, sempre, desde que eu comecei a ver série machinima, eu sempre quis coisa. Então, quando eles me perguntaram, eu topei na hora, é claro, né? E aí o, eles foram programando a história, a gente foi programando a história junto e a gente decidiu que ia ser é, sete pessoas, né? É, eu e mais uns meus seis amigos, é, que iam estar num barco, ia naufragar, ia ficar perdido numa ilha pra, e tentando achar alguma, algum jeito de sair dessa ilha. E, e tudo no Minecraft ia ser, ia ser até que bem legal, na verdade. Eu acho que isso ia dar bastante certo, para falar a verdade. E então, dia 8 de agosto de 2015, eu criei o canal. Por quê? Porque eu criei o canal. Pelo simples fato de eles chegaram em mim e disseram: Ô oh, Lucas, tu cria a bagaça toda, toda, porque tu já teve canal no YouTube. Então tu sabe como criar os bagulhos. Nós não sabe criar nada. Então tu vai lá e cria os bagulhos e faz para nós aí, fechou. Então, eu criei o canal, já criei, já falei para eles, a gente combinou no, o nome, né? E aí chega uma decisão que foi Craft City, que na verdade foi na, que na verdade foi o nome que eu sugeri, não foi <laughs> o nome deles, eles não concordaram com o nome deles, tipo, eles falavam o nome e tinham que discordava. Aí eu falei Craft City, todo mundo concordou e foi Craft City. E eu fiquei encarregado de criar o canal, de, de ser o diretor do canal, basicamente. Eh, eram então eram para serem sete no Craft City, eu e mais seis amigos. Lembrando que nessa época eu tinha 13 anos. Então, dia 8, logo quando eu já criei o canal, eu já lancei o primeiro vídeo. Pra não, tipo, ah, criei o canal, vou deixar ele parado ali até a gente se organizar. Não, eu já lancei o primeiro vídeo logo pra ver se, se dava uma, coisa, uma coisadinha a mais assim no canal, né? E Tá, aí a gente foi, lancei o, o primeiro vídeo. Aí depois chegou o próximo dia. Aí eu perguntei para os caras: então, tudo pronto? Vamos gravar hoje? Eles: ah, é, é, deixa para amanhã. Aí tá, aí eu gravei outro vídeo para não deixar o canal parado. Aí chegou outro dia: é, então, tudo pronto? Vamos gravar hoje? Ah, deixa para amanhã. Aí foi, gravei outro vídeo. Aí chegou o próximo dia que foi um vídeo onde nós, onde foi eu e mais quatro amigos, gravamos junto. Só que aquele vídeo, aquele vídeo, vocês nem conseguem achar no canal porque eles pediram para mim exclu excluir o vídeo. Sinceramente, eu até deixaria. O vídeo tava ruim, mas eu até deixaria o vídeo no canal. Só para ter essas origens assim, né? Mas eles que pediram para me tirar. E tipo, foi horrível porque tipo, tava eu e mais quatro amigos. E eu tava lá explicando a parada e eu e eu olhava para os meus amigos para eles falar. Só que eles estavam com muita vergonha. Eles nunca tinham olhado para uma câmera na vida deles. Eles nunca tinham feito um vídeo no YouTube. Eles estavam com muita vergonha. E eu já tinha perdido essa vergonha pelo fato de eu já ter feito aquele canal e ter percebido que, era uma merda. E, tipo, eles, eles ficavam tudo quieto assim, encolhido, tipo, ai que medo, assim. E eu fui falando. Então o único que falou ali foi eu. Faltavam dois nesse vídeo para falar para falar para vocês. E aí depois de um tempo eu fui fazendo outros vídeos e foi um por um foi saindo do canal. Eles disseram: "Ah, não quero mais o canal". O único que ficou no canal fui eu. Então o, o único produtor de vídeo e o único que criador do canal fui eu. Eu fui o único que ficou no canal. Então, de sete pessoas passou para uma. E é essa realmente é, a história do canal. Sim, a história do canal foi bem assim, no começo era para ser uma cambada inteira e ficou apenas eu. Eu fui o único que não desisti do canal, eu fui o único que continuei acreditando que o canal poderia ir para frente. E até que foi, sério, de, de eu fiquei um tempo parado, de 50 inscritos eu passei para 100. E isso, se isso não é evoluir, eu não sei o que, que é. Mas, tipo, obri... valeu por vocês aí. Agora tem sim, cento e poucos inscritos e, tipo, valeu muito, né? Eu não, eu não, realmente não achei que eu ia chegar tanto assim. Eu, eu faço vídeo por diversão, eu realmente faço vídeo porque eu gosto. Eu, não, eu nem ganho dinheiro com o YouTube, pra vocês terem a noção. Que eu nem ganho dinheiro com o YouTube, então eu faço porque eu realmente gosto. E editar é uma coisa muito divertida. Por mais que seja demorada, é uma coisa muito divertida. E eu pretendo sim continuar com o canal, por mais que possa receber crítica, por mais que possam ter haters aí, eu vou continuar com o canal, com certeza. Uh, só que a questão é que eu estou estudando, então eu meio que tenho que dar essas paradas aí no, no meio do, do essas paradas aí, porque eu estou estudando. Infeliz, infelizmente eu ainda não saí da escola e ainda tem mais três anos de estudos para mim. Agora eu estou com 15 anos e ainda estou aqui no canal. Já fazem 3 anos que eu estou com esse canal. Só que, como vocês já sabem, fazem acho que 4 que eu estou no YouTube. e vocês, se vocês quiserem procurar aquele, aquele outro canal, eu já estou avisando, é horrível. Mas, se vocês quiserem procurar, eles estão aí perdidos no, no meio do YouTube. É só vocês pesquisar Lucas Cancelier, vocês acham com certeza. E valeu a todos aí que se inscreveram e é nós, três anos rumo a quatro anos, né? Quatro anos vamos estar vivos aqui ainda? Com certeza vamos estar vivos ainda. Aqui, é, tipo, vivos no YouTube. É isso que eu quero dizer, tá? Então tá. Valeu, falou e fui. Tchau! Fantastic. Ah, então você ficou aqui para escutar os avisos que tem no final. É claro. Bom, como eu disse, tem mais três anos de, de estudos para mim. Então é bem provável que eu fique bem, bastante parado por esses dias, ok? É, porque eu tenho que estudar, estudos é uma coisa bem séria, né? Então, né? É, vocês têm que me perdoar por isso, porque não sou eu que controlo meus estudos, infelizmente. É, e a outra coisa que eu queria falar é que eu estou reformando meu PC, porque o meu PC ele está travando no Sony Vegas, ele está travando o meu programa de edição e tem vezes que dá até blue screen enquanto eu estou mexendo e eu perco todo o arquivo. Foi o caso de The Witcher 3, que era o vídeo que deveria sair de gameplay em português, que era de The Witcher 3 Wild Hunt. E eu tava editando já, fazia bastante tempo que eu estava editando, deu um vídeo bem longo, bem da hora, bem tapizeira, e deu blue screen, eu perdi o save e eu tive recomeçado de novo. Então eu decidi que eu vou primeiro trocar de PC para depois postar os vídeos de novo, ok? Então, peço que me desculpem, a culpa não é minha se o PC deu pane, ok? Não me culpem por, por isso. Então, é isso. Valeu, falou. E fiquem com, a música, com o drop da música, que eu sei que vocês gostam dessa música. Se não gostam, deve gostar, porque, tipo, é de é, dubstep de 2010 e dubstep de 2010 é bom, ok? Então tá, <laughs> é isso. Valeu, falou e foi. É nóis!